ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಗೋತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲಾಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ವಯಂವರದ ಗಂಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಮುಖಂಡರು ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ನನಗಂತೂ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪಾಪ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಕೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ನಾನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ನಲವತ್ ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಾಜದವರು ಸೇರಿದಾಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವರು